hello and welcome friends Python का एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें ये लिखा हुआ जो स्ट्रिंग है ये ऊपर देख सकते हैं I am Suraj Tiwari from Deoria district तो इसमें हमको ये पता करना है कि ये जो सूरज लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है या नहीं है इसके लिए एक प्रोग्राम मैंने लिखा है और यहां से अगर मैं इसको रन करवाता हूं तो ये देखिए ये पहले इसको सेव करेगा देन रन करेगा तो यहां पे आंसर ट्रू में आ रहा है क्योंकि S U R A J set of characters हो गया दैट्स वाई ये स्ट्रिंग है ठीक है आप इसकी जगह कोई और शब्द भी ले सकते हैं जो कि इसमें दिया हो अगर मैं यहां पर फ्रॉम ले लेता हूं और फिर इसको सेव करता हूं यहां से इस तरीके से तो ये हमें आंसर ट्रू में देगा देखिए ट्रू आंसर आ रहा है तो ये स्ट्रिंग है